Ez bakarrik zure datu pertsonalak izena, imeia, telefonoa eta bar, baita zure identitatea sare sozialetan ere arriskoan egon litzake. Badakizu, pentsatazu bi alde zer egiten duzu zure ez den konputa batean. Hone hemen komendio batzuk. Normalean egingo dugu lehenengo gauza izango da saioa nunbaiten astea. Hori egiterakoan nabigatzaileak eskatuko digu era nahi dugun saioaren datuak gorde. Ez ez ezatea komendatzen da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 zure pantaila begiratzen. Honela martzurkeria galarazi daitezke.